你收看的频道是牛奶大师师师师台。Hello，观众朋友，大家好，我是大法师。OK，下面玩游戏是《侠客风云传前传幽冥路》第二期。那我们上次有讲到最后关卡真假龙宫这个，还有后来在打探的时候又发现了一个绝刀，哦，不是，有发现这个失君妾神将会心铲。 这个呢，我们有没有？他没有剩余回合数，所以说应该是这一个关卡才对。但是这个也有一点像我们的关卡，不过我们先玩玩看就知道是不是我们玩玩看吧，剩，而且他剩余回合剩一回合，真假龙宫。 没有任何对话，所以应该说，这几个进了，应该只是一个普通的小关卡而已。不过这个可以抓吗？想抓抓看。只有将死之人，先至会见到鬼的啫。你见到我，这代表你命不久矣了。 的人。可能抓他马上很弱。只有将死之人，先至会见到鬼的啫。你见到我，这代表你命不久矣啦。啊，还是不要抓好了，浪费时间。 正哥教会我的伎俩，你可还没见识过呢。我看来不是，好，所以应该是这个，这个没错，因为他没有剩余回合数。哦， <laughs> 等一下，我们先换个技能，风速奇毒天镖，武学。 吃香喝辣，四气双生阳，双生阴，第五场。 足不足？好，我们先这样。好，那我们玩这个《失君妾神枪会》新产这个隐藏结局的关卡第二个。东海风过，山船遭偷天换日，非同小可。奈何敌暗我明？此事善南断定是南谷势力所为，意图又是为何？ 要准对方不会就此放弃，孟婆决定前往流沙分舵，等待对方下一次出手的时机。你说什么？库房里的刀枪剑戟全都不见！啊，是舵主，咱们早上照例进库房清点，就发现里头里头空无一物啊！他妈的，昨晚当差的是谁？还不给我滚过来！ 确确确定舵主昨晚当他的弟兄上岗后就没再回来了，大伙还以为他们溜出去快活了。肉包打狗，哎呀哎，草船借箭，有去无回。这明明是明摆着给人入侵的嘛！信给东海风舵，让那臭水蛇赶紧调送物资过来。舵主孟婆来访，快让他进来。怎么回事？罗刹。 瞧你这似乎不太平静，咱们库房的军备给人劫了，看守的弟兄给失踪。要是给我找出来是谁干的，屋漏偏逢连夜雨，赔了夫人又折兵。你们两个别给我在那插科打诨。现场可有留下什么线索？回孟大人，库房里空无一物，也不见有留下什么不寻常的事物。路上呢，这么多兵器，那些贼人难道还一件一件慢慢搬不成？ 派你搜寻三道，路上肯定有车辙的痕迹。是，魔道主不必搜了，直接将路上的痕迹都给抹去了。孟婆罗刹黑白无常循声望去，只见木莲大步踏入大殿中，面色凝重。哎呀呀，船过雁行！哎呀呀，火烧烟灭啊！孟大人可真是大忙人，似乎到哪都能碰到你呀？ 掌握情报和得分度的状况是我职责所在，木莲，这也没有什么大不了的。是，这是当然。我去他妈的，这下可真没头绪。木莲，难道你有什么法子？罗舵主，这刚劫走武器的贼人虽行事谨慎，处处留意，但昨晚不巧给我在山下客栈撞见了。你撞见了他们？是，我们动作若是够快，能在日落前截住他们。 他们是什么人？据那些贼人的服饰，似乎是天龙教的人马。天龙教，难不成是咱们帮牛老头的忙，现在来寻咱们晦气？小子们，给老子备马！我罗刹今天就看看天龙教究竟何能耐。妹子，木莲，你们无常，我们走。谨若舵主之命。嘿嘿嘿，老弟，备好行窃了吗？哈哈哈，大哥，锁链可在上呢。 捉鬼的时刻到啦！天龙教，这个时候可以。哎，真的是天龙教啊！ 冷苍蝇跟在后头，来叫得更大声些，让我感感受刀刃划过肌肤的快感。救救命啊！呃、啊！大胆大胆，鬼猪也敢杀！无理无理，阴差怎能忍？混蛋东西，谁让你在这般残杀我风都弟兄？给老子报上名！这手刀法还有师太的性情。 莫非是今天在屠人大会上当上恶人谷谷主的新材？恶人谷的新材，想不到你这等高手竟和天龙教是一道的。有胆子道着咱们风度的军衔，没胆子和我罗刹正道光明的较量吗？较量，哼，有何不可？小子们，咱们来会会大名鼎鼎的麻面罗刹！嘿嘿嘿，嘿嘿。罗刹，他们人数不少，我们军和人手不足，别大意了。 人多不一定济事，就让你们这些天龙教的鼠辈见识见识我罗刹神像的威力。那等他们过来好了。哎，先用冰柜神术。 别让他走了！别让他走了！ 大金章程。喂，你这饭桶，为何还逗留此处？ 哎呀，真是不好意思，这些风度的虫子生命力顽强，手一时痒了起来。你的身份给那女人瞧了出来，这下子计划可要穿帮。嗯，何必这么麻烦？大费周章安排这些云里雾里的圈套，将他们全杀了，不是干净许多？这可不是纯主要的事。到如今，莫再露出更多马脚，快快撤了！急什么？ 事到如今，不如让我来会会传说中的马面罗刹。那我在这胡闹下去，我会去亲手将你除了。 <laughs> 这倒有趣，尼姑，你何不试试？天龙教的这些。 小兵，应该可以抓吧？我们抓抓看。看起来是可以。 不过好像有点难抓哎。好，做到。哼。到。眼藏的是瞎子，耳藏的是聋子，嘴藏的是哑子，脚藏的是锤锤子。 好弟弟，那心残的该叫什么呢？老哥哥，心要是残了，不就是死了吗？哈哈，哈，死了又该当如何？嘿嘿嘿，死了只能给张哥去见阎王了啊！两个脑残小丑，本大爷便要将你们的心给挖出来，看看是黑还是白。生我者刀。 养我者血，生我者刀，养我者血。天生没有感情，只有在杀人见血时能得到心理上的快慰。手上的刀也沾满无数鲜血。好，死角是无法捕捉。 可恶！我杀过在中了蛇毒。嗯，喂？ 罗刹挺枪连刺，经常却不与他正面交手，招手偏锋，双重刁钻角度七进。罗刹枪乃长兵，一时之间给东儿给攻得手忙脚乱。怎么，妈呀，罗刹，你该不会只有这点程度吧？看来我天龙教要灭你丰都，也只是早晚的事。放你妈的狗臭屁！嘿。 嘲笑这狗屁世道，谁还与朝廷那帮龟儿子一道？我杀，故我在，完全免疫一回合。 常但听嗖嗖数声，只见十数把钢钗破空而来，一个挥刀连舞，将钢钗尽数弹开，却突觉后头一凉，头颈赶忙一侧，一根钢钗险险划过了疤痕遍布脸庞。风声，长风声。风都孟婆的一手暗器功夫果然了得。听闻人谷谷主心狠手辣，我行我素，如今却甘愿屈居于龙王的手下，却是何故？ 我可没必要和你说那么多，来吧，我等不及要在你洁白的肌肤上划上几刀了。噔噔。 这这一回合就让你死！呀，呃，一声响箭鸣笛忽然划破天际，可恶，是敌人的信号吗？嗯，马面，咱们下次再战。你想去哪？给老子站住！罗斗主，先确保军械，纳斯交给我。 对，军械小子们，给我把车子包好。慢着，木莲，木莲紧追消失在林中的星残，不见了踪影。妹子，木莲说的对，咱们先确保军械。我知道了。呵呵，我说是逃到哪儿去了？原来在这。嗯，有胆子欺到我天龙教头上来。 却又只会像老鼠一般溜走。嗯，这下叫你逃不出我的手掌心！妈的，果然来的真远吗？瞧啊瞧，瞧见秃雾鹰和黑熊，看啊看，看到螳螂和长什么？老弟妙，大哥巧。哎呀呀，又是你们两个装神弄鬼的妖魔小丑！嗯，满嘴胡言乱语，今日便带你们去做真的无常也。 天龙教四天王，刚才的信号总觉得哪里不太对劲。罗萨，当心了！正讲的便是当时恭敬铁砂会的天龙教四大四大天王，身手不比一般。嘿，四天王嘛，难道还比刚才那恶人谷谷主有本事？马面罗刹在此，天龙教的贼人，有种便了，干上一场！啊，射瑟射失声啊！对面似乎有什么声音啊！ 风马乱蹄，变你们那，变 <clears throat> 让你们尝尝风马的厉害。嘿，是我回合是不太快吗？好，我们等一下再打一场。哦，我们好像不用打，是不是？你这匹风马可真是不懂得进脑尊贤啊！可可恶，我怎么能？瑟斯生。 哼，老头，啊，你这技术比那恶人谷谷主差得多，给老子滚回去，再跟他学两手吧。什么恶人谷谷主？老朽可不知你这匹疯马在胡言乱语些什么。说，你们是如何找上来的？老黑熊最好啥也别说，让咱们来严刑逼供。嗯，你们丰都这个干的是想赖掉吗？一路尾随、暗中偷袭、下毒、放火。 你可真有胆量？嘿，胡说八道！咱们风中军车还有你们天龙家火拼，只会正面和你们干，才不屑干这些偷鸡摸狗的勾当。你说的这些不是我们干的。自古以来，有哪个犯人会承认自个的罪行呢？袭击天龙家的人们，就穿着你们这副鬼鬼气的服饰，你还有脸说不是你们干？的？他妈的，你们天龙家大我风都军血，又该刚何罪？ 少女金蟹，哼！铁茶会之后，怎么可没那闲工夫去管你这沿海帮派？恶人谷星辰难道不是你们天龙教的人说的是那个星辰吗？嘿嘿，老朽可不记得多了这位同志啊！星辰那厮我行我素，又怎么会替咱们天龙教卖命？不是我们干的，也不是你们干的，这到底怎么回事？罗刹，放了他们吧。 此刻一切未明，还不是杀了他们的时候。哼，留你们两个的狗命，回去宣扬那宣扬我丰都城威，敲锣打鼓，歌功颂德，老小都给你丰都再养回，下回可不会再让他们占便宜。别以为我们会心怀感激，走着瞧。妹子，这是怎么回事？派人追查莫林的下落，他到现在还没有回来吗？你。 打救人嘛，赶紧找去。是。你们若是找到人，别轻举妄动，一路追踪，稍信回报。是。妹子，你这是何用意？看来是有人暗地里想削弱咱们的实力。先是敖广那头，现在是你这头。巧的是，两头都有碰着暮年。你的意思是，暮年是个反骨仔，吃里扒外，背信忘义，该处以极刑。 还需要更多证据，但目前看来确实是如此。他妈的，老子还以为那尼姑真心想找每一块干黑种窝子。那妖目的莲诺萨灭的丰都，当时何不相助黑种罗王，又何必刻意混入丰都，大费周章地削弱我们的力量？罗刹提防着木莲，我需要他调查更多的情报。我知道了，你们几个让车子送回丰都去，黑白无常，你们两个的木魔行动，给我保护好他。 你们两个若是跟着过来，反而不利于我调查。咱们听大姐话，咱们照大姐做，咱们俯首贴耳，咱们言听计从。嘿，他们两个虽然有时有些多话，可该办的事还是办的不错的。照你所说，怎么木林那房姑仔对你有所提防，多些人手在身旁有益无数。好吧，你们可以听我说的做，明白吗？明白，明白。大姐的话是归。 归神举末，四级四级。大姐的话是金科玉金玉绿。我们走吧。呃，什么？呃，OK，好，还是没有那个，我们是要探查一下。好了，那我们这一集就到这边结束啦。那我们先买个换一个武器防具。嗯，没什么东西。好了。 那这集就到这边结束啊！希望平常在我频道影片的图呃的图片按下订左下角图片按下订阅，也看到右下角把铃铛打开，也欢迎追踪我粉丝页，追踪粉丝页也随时看最新的消息。谢谢大家这次收看喽，谢谢，拜拜。